di bonsai itu gimana itu Pak Rondo? itu ada seni tersendiri. Jadi kita terus hunting, berburu, cari, mencari, mencari. Nah di situ setelah kita ketemu intinya nah kali ini ada bahan bonsai bro namanya kelampis hitam nah dipegang sama bapak londo itu bro nah itu itu kira-kira kalau dibaca bagaimana itu pak londo itu luar biasa kalau dijual itu pasti mahal itu ya nah ini mau saya informasikan bagi pemain bonsai Uh, gimana Pak Wado? Kita ini melihatnya bahan begini ini bagus. Begitu ya. Kita ada. Hmm. Tapi ya saya ingatkan jangan merusak uh, eh, sistem. Komunitas hutan ini jangan sampai ada pengurusakan. Seperti yang sudah-sudah itu kita carinya yang sudah membantu tapi masih hidup apa namanya bakalan yang bagus itu bisa diambil tapi kalau sudah jenis seperti ini jangan sampai ada pengrusakan kita. kita tetap jaga kelestarian kita. Eh, bagaimana untuk mendapatkan biar di, bisa dibonsai itu gimana itu Pak Randa? itu ada seni tersendiri jadi kita terus hunting, berburu cari, mencari, mencari Nah, disitu setelah kita ketemu intinya, maka kita akan cari inti lagi yang lebih inti. Oh, berarti pakarnya intinya itu. Ya? Nah, di situ. Hmm. Nah, ini kira-kira di depan ini Pak Londo ya. Ini gimana ini? Maksudnya jadi satu itu apa gimana? Ini eh, batangnya ini. Ini ulasan aja. Jadi untuk pelampis hitam ini akarnya ini akan nanti akan bersambung. Jadi nanti ada ketemu